Hoxe, Día da Clase Obreira Galega, conmemoramos 45 anos dunha mostra máis da barbarie da policía e do franquismo. Eh, os traballadores de Bazán do, de 1972 movilizaronse en defensa dun convenio xusto, un convenio que deralles unha vida digna e eh, encontráronse aquí, en este mismo lugar, aí abaixo, onde está o monumento, eh, con os disparos reais da policía, que lles causaron eh, 100, 100 feridos de bala e dous mortos, Daniel e Amador. Agora, en este momento, os tres sindicatos convocantes imos a facer unha ofrenda floral eh, que en caso de comisións obreiras vai, van a entregar as flores tres mulleres do 72, tres mulleres que sufriron a represión daqueles días. Fina Varela, Encarna Puentes e Saria Lavau. Por parte de, de UGT, por parte de UGT farán a ofrenda dos compañeiros que estuveron aqueles días nas movilizacións fatídicas e por parte da CIGA eh, fará ofrenda dous pequenos, dous nenos unha nena e un neno que representan o futuro da loita e o futuro da, da continuidade desta eh, conmemoración. যাবো হ্যাঁ, Thank you.